Vous avez une heure. Vous avez une heure. ça va me faire T'as un problème Il vous reste 42 minutes. Excusez-moi. Prenez cash ou carte bancaire parce que je vais vous rendre feuille blanche, donc j'ai euh, optimiser mes chances de réussite. C'est par nature. D'accord. 10 minutes sous mon bureau. Pas de soucis. Merci monsieur. casse-toi quest ma copine, y a un problème. Tu veux voir ma copine Tu as fait une photo, ta famille, Instagram. Allez, c'est bon, casse-toi Oh, j'ai fait tomber mon stylo. J'ai pas triché. J'ai pas triché. Il vous reste 25 minutes. Tranquille, frère. Il reste une minute. Il reste 45 secondes. Ça prend, ça prend. Ça me gêne, ça. Reste 10 secondes 4, 3, 2, 1, 0. Posez les stylos, c'est la fin de l'épreuve. Félicitations. Non, j'ai pas fini. Votre copie, s'il vous plaît. Non, j'ai pas fini. Votre copie Votre copie C'est ma copie Non, votre copie, je veux votre copie